في غضون اسابيع تحول الواقع الى ما يفوق الخيال ولا يخطر لاحد على بال دول باكملها تغلق حدودها توقف شامل للحياه العامه حظر لحركه البشر طائرات جاثمه في مطارات العالم اغلاق تام للفنادق والنوادي والمحال تعطيل لجميع النشاطات والفعاليات خسائر اقتصاديه عالميه الكل يبحث عن النجاه من جائحه سليل العائله التاجيه كوفيد 19 لكن هل تعلم ان هناك ما هو اخطر واشد ضررا بالانسان من هذا الوباء الاخطر ان تغفل عن الهدف الرئيسي الذي خلقت من اجله ان تصرف شيئا من العباده لغير الله تعالى ان تحيا على طول الامل وتقصر في العمل أن تؤجل توبتك ورجوعك إلى مولاك أن تمر عليك الآيات والنذر دون خوف واعتبار أن تصر على المنكرات رغم ما تراه من الإشارات أن تموت على الشرك ولم تفهم معنى التوحيد الآن لا تزال أمامك فرصة أيها الإنسان ابدأ حياتك الحقيقية عد إلى من يفرح بتوبتك الى من يحبك اكثر من امك وابيك والناس اجمعين الى من وسعت رحمته كل شيء قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون